Ты думаешь, я добро? Нет, это не так. Добро – это абстрактное понятие. Субъективная категория. Одна из оценок моральных черт человека. Некая противоположность зла. Каждый человек имеет в своем наборе такую черту. Если ты перевел бабушку через дорогу, то для нее ты добро. Если ты убил таракана на кухне, то для него ты зло. Мы все и добрые, и злые одновременно. Кто-то считает, что Бога нет. Я с этим не согласен. В каждом из нас есть искра Божья, тот свет, который толкает нас совершать поступки категории добра. А вот бороться ли со злом, каждый решает сам. Может не надо, босс? Может хватит? Что? Я ухожу. Ты хочешь, чтобы я отрезал тебе ноги? все об этом не знают, всем хорошо, что в этом плохого? Или, например, другой человек, вот он не пунктуален, он всегда проспит, опоздает, он всегда придет не вовремя. Он всегда вас подведет, но в самый ответственный момент он выложится полностью и сделает это, и он выведет вас именно так, что вы будете победителем. Третьего, если взять, ну, например, он классно хранит чужие тайны, вы ему рассказали, он никому не говорит, но при этом он вот начинает историться, он начинает кричать, топать, хлопать, он в гневе, в порыве, может вам такого наговорить, но при этом он безобиден, при этом он бывает прав, при этом он вот не обижается, никогда не держит зла и не Еще человек, Стой! Я хороший! Хороший, плохой. Какая разница? Главное, кого бита. полностью. Еще сам настоит, сам пойдет, по поможет. Вы на тусовке, например, с ним вообще никак не сможете. Придет, будете здесь уголочек, будет. Но при этом это день рождения на вашем на тот подарок, который вы хотите. Почему? Потому что он умеет слышать и слушать, умеет подмечать. Все люди состоят из противоречий. Что значит плохо или хорошо? У каждого есть и хороший, и плохой. Поэтому мы всегда Ты думаешь, я зло? Это не так. Зло – это отсутствие добра, а добро – отсутствие зла. Ничего этого нет. Мы все одинаковые. Я видел финал тысячи жизней, и каждый в конце концов был мне благодарен. Будешь жить – умрешь. Добро должно быть с кулаками, добро суровым быть должно, чтобы летела шерсть с кулаками со всех, кто не